طبعا ديت افضل طريقه ان شاء الله وبنجاوب عليها بتيجي اي موضوع بتروح عليه موضوع مناسب يكون مناسب للسؤال بتاعك وتنزل الى اخر الصفحه بعد كل التعليقات قبل الحته السوداء اللي تحت دي اسمها تزييل الصفحه وتحط إيه، سؤالك هنا بهذا الشكل هتلاقي ايه وبعدين تحط اسمك اسم اي اسم مستعار الاسم تحط اي اسم مستعار مش لازم اسمك الحقيقي وتدوس يطلع تدوس هنا اضغط توصل لي يوصل لي السؤال على طول ودي طبعا ديت افضل طريقه ان شاء الله وبنجاوب عليها كلها زي ما انتم آه، شايفين هنا في الفيديو